Назарларыңызға баспасөз бетіндегі өзекті жаңалықтарымызды ұсынамыз. Еліміздің баспасылымы Егемен Қазақстан газетінің 22 ақпандағы саны президент Қасым Жомарт Тоқаев цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібінің министрі бағдат мусинді қабылдағаны туралы ақпаратпен басталып саясаттағы салмақты қоғамдағы басты жаңалықтармен толықты газеттің бүгінгі санында ая өміртайдың ынта мен ықылас мемлекеттік тілді қайтсек меңгертеміз мақаласында қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі жайлы сөз болмақ сонымен қатар мәдениеттегі маңызды мәслихаттар өңірдегі келелі мәселелер білім мен ғылымдағы айшықты мақалалар және де спорттағы айтулы оқиғалар да орын алды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек әр адам жылына кем дегенде 16 келі балық өнімдерін тұтынуы тиіс. Неге десеңіз, теңіз өнімдеріндегі омега 3 май қышқылдары қан тамырларының жол бермей, адам ағзасының қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Өкінішке қарай, бұл көрсеткіш Қазақстанда 4 келіге де жетпейді. Бұл таралы тілшісі Жақсылық Мұратқалидың балық шаруашылығының бағы жанама мақаласынан оқи аласыздар жалақысы жақсының жағдайда жақсы бірақ айлық мәселесіне келгенде қазақстанның жағдайы көңіл көншітерлік емес 2021 жылдың басында Пайкеде халықаралық сервисі әлемдегі ең төменгі жалақылар рейтингін жариялады бұл тізімде қазақстан 56 шы орында місе тұтқан сарапшылардың пікіріне құлақ тұрып хабардар болғыңыз келсе газет тілшісі қымбат тоқтамыраттың табыс һәм ең төменгі күнкөріс деңгейі мақаласына зер салыңыз жаңалықтармен сусындап елдегі елеулі ақпараттарды елден бұрын білігіңіз келсе егемен қазақстанның 22 ақпандағы санын яки егемен кезет сайтын қарай жүріңіздер